मुझको कितना बताए कोई ऐसे तुझे से दिल ना लगाए कोई रब्बा ने तेरा इश्क है रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं लिया मेरा रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में खींचे ना रोजे झनके सन्नाटों में तू भी लागे तारों No